Доброе утро, 2. Сегодня оно не такое солнечное, не такое теплое. Мы со вчера остались в хате, потому что у пацанов порвались рюкзаки, вернулись их починить. А, короче, сели обедать. У нас как произошло ЧП. Медицинским спиртом для рук. Двое чуваков друг другу передавали его над горелкой. Он как пыхнул. Чувак весь горит. Мы его закутали в куртку. В эту. Но ну, немножко ожоги остались на лице. Поэтому пришлось двум чувакам пойти сдаться. Вот туда. Вышли на дорогу дождались проезжающей машины. Ну, теперь все нормально с чуваками. Респект. Фух, теперь будем опять завтракать и опять в том же направлении выдвигаться. Потому что Припять мы так и не увидели, а очень хочется.